ሰላም ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ብሩኻት ይሕዋተይ ደቀይ ኩልና ሰላም ዲና ኣብ ዘዘልናዮ ኩልና ሰላም ክንህሉ በዓል ተዓቢ ተስፋኤ ሎም መዓንቲ ከዓኒ ቶርታ ንካልኣይ ግዜ የቐርባ ኣለኹ ኣሰላልማኣን ቅርብተይ ፍልይ ዝበላ እየን እቲ እንታይ ድበሃለይ ኣቂድመ የዳልዎ ኣለኹ ትሪእዎ ኣለኹም ትኾኑ ኢኹም ክጠፍኣኩም ኣይክእል ንኸውን ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ እየ ሽዱሽተ እንቋቑሖን ሓንቲ ኩባያ ሽኮርን ሓንቲ ብኬርበታ ናይ ሻሂ ዘይትን ቫኒልያ ፓኪን ፓውደር ሰለስተ ሚእቲ ግራም ሓርጭ ምክንያቱ ዕብይ ዝበለትያ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ሚእቲ እዩ ነይሩ ጨው ከዓኒ ርብዒ ማንካ በታ ናይ ሽኮር ማለት እዩ ኣዳልየ ኣለኹ ሕጂ ነቲ ዘይትን ሽኮርን ነተን እንቋቑሖን ብሓደ ገይረ ይወቕዐን ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ሪኢኹማ እትዮም ናተይ ስታይ ዝኾንኩም ሪኢኹማ ትኾኑ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐ ነይረ ስለ ዝኾንኩ ኣብቲ ኣሰላልማ ኣብቲ ድዛይ እንታይ ድበሃል ጥራይ እየ ዝጎድል እምበር ዋላ ሓንቲ ነቲ ክሬም እንተዘይኮይኑ ካልእ እታ ኬክ ዋላ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ርኢናያ ንፈልጥ ኢና ኢለ እየ ብዙሕ ስታይ ዘብል ዘለኹ ሸበድበድ ዘብላ ዘለኹ እንድሕር ድኣ ጸገም ኣሎ ቀ ድሓን ትደገም ካልኣይ ግዜ ኢልኩም ጸገም የለን ክደግማ ክእል ኢየ። ጋዝ ወ እንታይ ድበሃል ወሊዔ ኣለኹ ፎርኖ ማለት እዩ ወሊዔ ኣለኹ ትራስ ነለኪ ጸኒሓ ክሳብ ዝወቅዖ ኣነ ነዚ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሸውዓተ ደቂቅ ከም ዝፈኾሰልና ነቲ ዝወቅዖ ዝጸናሕኩ ማለት እዩ ጽቡቅ ጌርና ክሳብ ዝፈኩስ ንወቅዖ ሕጂ ኣብታን ሕሩጭ ዘዳለኹወን እታ ቫኒልያን ፓኪን ፓውደርን ተንጨውን ኣብኣ ጌረ ብከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም መንገዲ ይሕውሶ ኣለኹ። ሕጂ ተደሊና እንዳነፈና ክንእትዎ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ከይዕንኩረና ተደሊና ከኣ በብቑሩብ ብከምዚ እንዳቐነስና እንዳገልበጥና መጀመርያ ብሓደ እቲ ዝቐደመ እንዳኾስና እንዳኾስና ነብሎ ማለት እዩ ምኽንያቱ ከይዕንኩረና ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ወቂዐ ወዲኤ ኣነ ንትልኩም ኣፍታ ዝደለክዋ መሰንከቲተይ ኣብኣ ይግልብጥ ኣለኩ ወረቀት ገይረላ ኣለኩ እታ ናተይ መሰንከቲት ምክንያቱ ምናልባት ንላዕሊ ሓፍተይ ኢሉ ከይፈሰኒ ከይበላሾ ኢለ እየ ሕጂ ኣብ ፎርኖ እትያ ኣለኩ። ኣርብዓን ሓሙሽተን ደቂቕ ሰዓት ገይረላ ኣለኹ ኣርብዓን ሓሙሽተን ደቂቕ በሲላ እዚኣ መሲላ ኣሎ እንትልኩም ኣብ ኣርብዓን ሓሙሽተን ደቂቕ ሕጂ እንታይ ዝበሃለይ ቁርብተይ በቲ ጎድኒ ጎድኒ ሕር ኢሉ ስለ ዘሎ ብካራ ገይረ ክቆርዱ ደየ ማለት እዩ ንዑ ነቲ ነቂፁ ዘሎ ብስታይ ምክንያቱ ንቁፅ እንታይ ዝበሃል ከይኮን ዋላ ክሬም ተገይርናለስ ደረቅ እዩ ዝኸውን ብዙሕ ክልስልስ ኣይክእልን እዩ ኣልየዮ ንሀልኩም ብከምዚ ቀርዲዶ እቲ ጫፍ ጫፍ ዝነበረ ጸሊም ኩሉ ኣልየዮ ኣለኹ ሕጂ ብካራ ጌረ ቀስ እናበልኩ ክብላ እየ ማለት እዩ ክንጽላ እያ ብከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንተለና ኮይኑ ካልእ መሳርሒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ብካራ እንተኢልና ከዓ ብካራ ጌርና እታ ሓንቲ ንትልኩም ነፂለ ኣለኹ ተንተረፈ ከዓ ኣብ ሰለስተ ክገብራ እያ እነዚኣ ሰለስተ ኮይና ኣላ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ክሬም ምውቃዕ ማለት እዩ ንክሬም ዝጥቀመሉ እንታይ ድበሃል ክሬም ናተይ ንህልኩም እዚ እዩ ምናልባት ኣብ ነብሲ ወከፍ ድኳን ይፈላለዩ ኩሉ ሓደ ኣይኮነን ኣነ ዝጥቀመሉ እየ ናባኻትኩም ኣቢለዮ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ብቲኣ ሓንቲ ቫኒልያ ኣቕሪበ ኣለኹ ሽኮር ከኣ ኣብታ ኩባያ ኣለትኒ ማለት እዩ ጅኾ ቃዓ እየ ሓደ ደቂቅ ዝኮን ከምዚ ጌርና ወቀዕ ምስ ኣበልናዮ እቲ ቫኒልያን ሽኮርን ነእትዎ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ብ ገዛ ስለ ዘይጸንሓኒ ኖርማል ብ ሽኮር ተጠቂመ ኣለኩ ብ ሓፈሻ ግን ድኩም ሽኮር እንድሕር ተተጠቂምናስ ዝበለጸ እዩ ጽቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ እተን ሽኮር ጌረየን ኣለኹ እታ ቫኒልያ ውን ኣብኣ ገልቢጠያ ተወቒዓ ወቒዐያ እየ ጽቡቅ ጌረ ንትርኩም ክሬም ኮይናትለይ ኣላ ማለት እዩ ናተይ ጽብቅቲ ክሬም ኮይናትለይ ኣላ። ግዜ የብሉን እዚ ክሬም ክሳብ ዝቕየር ክንወቕዖ ኣለና ሕጂ ኣብ ክልተ ንእሽተይ ሸሓኒ ቆቆርብተይ ይቕንስ ኣለኹ ምኽንያቱ ሕብሪ ክገብር ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ። ኣብቲኣ እዛ ዝጥቀማ ዘለኹ ቀያሐ ኣብዚኣ ከዓኒ ቀጠልያ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ቀስ ጌርና ብከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነኹሶ ንሓዋውሶ ኩሉ ቀይሕ ደማቕ ሕብሪ ኣይኮነለይን ከምዚ ሮዛ ነገር እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ሕብሪ ጽቡቅ ቀይሕ ኣይረኸብኩን ኣነ ከምኡ እየ ደልየ ነይረ ግን ኣይረኸብኩን ሮዛ ነገር ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኤን ከኣ ንሕውሳ ማለት እየን ተን ቀጠልያ ዳሕራይ ክንሪኣ ኢና እታ ቀጠልያ ንቆጽሊ እየ ደልያ ቆጽሊ ዓይነት ክትኮነሉ እየ ደልያ ሕጂ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ብኢደይ ሳይ ዘብላ ዘለኹ ፕላስቲክ እያ ኣንፂፈ ኣለኹ እንታይ ክንገብራ ኢና ከርእየኩም እየ ፕላስቲክ ረእይዋ ፕላስቲክ ኣንፂፈላ ኣለኹ ሕጂ ቀይሕ ካብቲ ዝገበርኩ ኣብታ ፕላስቲክ ስታይ ገይረ ኣለኹ ብድሕሪኣ ፃዕዳ ገይረላ ኣለኹ ብድሕሪኣ ቀይሕ ገይረላ ኣለኹ ፃዕዳ ክኸውን እናበልና እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ንጥቕልላ ንጠቕልላ ብከምዚ ትርእዋ ዘለኹም ጥቕልል ነብላ ጽብ ጌርና እጂ ዘዳለኹዎ ብዝመሰል ለሚ ምስ ሓጺኑ ኣለኒ ማለት እዩ ፕላስቲክ ካልእ ጫፋ ቁርጽ ኣቢልና ንታ ብፕላስቲክ ዝጠቕለልኩዋ ኣብኣ ጌረያ ኣለኹ ፍቲኣ ናይ ዚኣ ንምንታይ ከምኡ ጌረያ ኣብ መወዳእታ ናይታ ላስታይ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ እጂ ክሬም ክጥቀም ጀሚረ ኣለኹ ኣነ ይብሎ ኣለኹ እንዳደረብና ክሬም ዝኣክለና እንዳተጠቀምና ክንጥቀም ንክእል ኢና ኣነ ቀይሕን ጻዕዳን ተጠቂመ ኣለኩ ግን ዘለና ዋላ ሓንቲ ጻዕዳ ጥራይ እውን ክንጥቀም ንክእል ኢና ማለት እዩ ብኸምዚ ጌርና ከምዚ ዓይነት ወይ ከኣ ከምቲ ትጥቀመሉ ዘለኹ ተዘይኮነ ካራ እውን ቅድሚ ሕጂ ካራ ተጠቂመ ኣርእየኩም ኔረ እየ ኣብታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ብዘለና ኣብ ገዛና ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ኣብ ገዛና ክህሉ ብዘለና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሕጂ ክሬም ብላዕሊ ናይ ስታይ ጌረላ ኣለኹ ማለት እዩ ነዚኣ ከኣ የስተኻኽላ ብኸምዚ ትርእዎ ዘለኹም መንገዲ ሕጂ ነዚ ስታይ ጌርና ክሬም እኹል ስለ ዘይገበርኩሉ ካብቲ ጻዕዳ ኣዳልየ ዝጸንሕኩ ፍትለኒ ይውስኸሉ ኣለኹ ማለት እዩ። እቲ ላዕሊ ይኣኽሎ እዩ እቲ ጎድኒ ግን ውሑድ እዩ ጸኒሕዎ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምዚ ከኣ ነስተኻኽሎ ንዕኡ እንደገና እንተለና ከምዚ ኣነ ብኢደይ ሒዘዮ ዘለኹ ጻዕዳ ፕላስቲክ ተሎ ጽቡቕ ተዘይኮነ ቀስ ጌርና ዋላ ብኻራ ጌርና ክነስተኻኽሎ ንኽእል ኢና። ቀስ ኣቢልና ብከምዚ ትሪእዎ ኣልምፅ ነብሎ ነቲ እንታይ እዩ ዝበሃል ክሳብ ዝለምፅ ነስተኻኽሎ ነቲ ክሬም ሕጂ ፃዕዳ እንታይ ዝበሃል ገይረ ይሽልማ ኣለኹ እዛ ሽልመላ ዘለኹ ሓፂን ተሓፃውን ካልእ መዓልቲ መደብ ገይረ ኩሉ እንታይ ንምንታይ ንጥቀመሉ ከርእየኩም ክፍትን እየ ሕጂ እዚኣ ዝንጥቀመ ዝጥቀመላ ዘለኹ ሓፂን ልክዕ ቆፅሊ በቃ ከም ቆፅሊ ፃዕዳ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ ብዙሕ ዘይፈለየልኩም ዘሎ እምበር ቆጽሊ ዓይነት ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣብቲ ካልእ እንታይ ድበሃል ክንሽልም ከለና ንከም ቆጽሊ ኢና ንጥቀመላ ንቆጽሊ ኢና ንጥቀመላ እሳ። በቃ ሕጂ እዚኣ ወዲኣላ ምሽላም ካልእ ክጅምር እየ ኣብ ላዕሊ ከኣኒ ቀይሕ ነንእሽተይ ይገብረሉ ኣለኹ ማለት እዩ ኩሉ ኣይናይ ኣይናይ ዋላ ኖርማል ብዘይ ኬክ ኣቕርብ ኣቢለ ከርእየኩም እየ እቲ መሸላለሚ ኣብ ዝኾነ ሱፐር ማርኬት እውን ኣይንስእኖ ኢና እዚኣ ከዓ ፃዕዳ ኩሉ ነናቱ በበይኑ እዩ ዓይነት ዲዛይን ዘለዎ ርሒቑ ስለ ዘሎ እዩ ዝኸውን እምበር እዚኣ እታ ኣብ ፌስታል ኣብ ፕላስቲክ ኣብ መሬት ኣንጺፈ ዝጠቕለልኮን ክሬሜን ዘን ኣብ ማእከል ዝገብረን ዝጸናሕኩ ሕጂ ቆጽሊ ይገብር ኣለኹ ትሪእዋ ኣለኹም ቀጠልያ ሕጂ ኣብ ታሕቲ ከኣኒ ቀይሕ ጥቀም ኣለኹ እንተለና እኹል ክሬም ከምዚ ኣነ ዝገብረሉ ዘለኹ እግሪ እግሪ ብታሕቲ ንገብረሉ ተዘይብልና ከኣኒ ጸገም የለን ክተርፍ ይኽእል ናይ ላዕሊ ኣኽሎ እዩ ማለት እዩ ኣነ ስለ ዘለኒ እየ ዝገብረሉ ዘለኹ ኣብዚ እውን ጻዕዳ እየ ዝውስኽ ዘለኹ ኣብዚ ከኣ ናይ ዶኮረሽን ከምዚ ዕንቁ ዕንቁ ዝመስል ልስታይ ኣሎ ከምኡ እጥቀም ኣለኹ ንስልኩም እዚኣ መሲላ ሕጂ ረእይዎ እቲ ዝጠቅለልክዎ ኣብ መሬት ምስጢሩ ከምዚ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ሕብሪ ጻዕዳን ቀይሕን ተሓዋዊሱ ኣብ በቦትኡ ከምጻልና ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ቪድዮይ ሳብስክራይብ ግበሩ ኮመንት ላይክ ብዝተረፈ ሰናይ ቅነ